Всем привет! Эм, я Мария Илюшина, город Иваново, участница первого сезона Bob Hope Queen of Rap Battle. Холодными воспоминаниями коснуться неба, вспомните, кто раньше был. 去当。 среди чужих, нет, нет, нет, нет, своя среди